Yeah, yeah. Nasib atau takdir kita harus telan Even sempit atau beliku tetap perlu jalan Kau takkan tahu apa kat depan So hati-hati bila mula jalan Perhatikan sebanyak ulama hujan kawan Aku benci dengan sister ramai kawan sangkut Peluang hidup mewah tapi awas black Maria Bila-bila boleh datang angkut Tu sial, itu hari sial Free my brothers and free my uncles and free my cousin in black Sampai bila bilakah kita nak jadi suspect. Eh, mula-mula aku kena lima dua. Eh, tarik picu saat tepat kat depan muka Brrr bantai anjing Dikurung dalam bilik hancing Di kandang saat kes dibaca kadang ada yang sampai mula terkencing Tapi yang pasti kita tetap menentang setiap peluang Even hampir mati aku jadi lali So biarkan aku jadi macam Benji Anak-anak ramai hancur Emak sibuk nak melacur Si bapa ayah masih mencari modal anak kampung untuk melabur Ini hakikat dunia Syurga buat si mereka tapi neraka bagi kawan-kawan kita yang sedang di penjara Yeah yeah, eh sampai bila nak berdiam Yeah yeah, eh takkan sampai nyawa padam Yeah yeah, eh budak-budak simpan dendam Kasih hadam, kasih padam Kapal yang besar kita kasih karam Aku berjanji dengan diriku nak hidup senang sampai ke akhir waktu Even jalannya beribu batu kekal sama dengan satu nawa kisah lain kes bicara Tapi yang pasti jika kau berduit Salah tak disambil mana-mana keadilan Waktu ku hadap hari sial Lampu biru di jalanan Awas jangan sampai terkial hey, hey, Di antara gari dan picah gari hey, hey, Terus berjuang atau cabut lari hey, hey, Di antara gari dan picah gari hey, Terus berjuang atau cabut lari